zit hier bij de tabletrie. En eh, zoals de naam het eh, zegt, het is een sorteertafel. We gaan proberen het kaf eh, van het koren te scheiden. Bedrijfsgewijs dan. Ten eerste wat we doen is, is al de bladeren eruit halen. we halen ook uit dit bijvoorbeeld. is een hele kleine trossen. Dat noemt men uh, reverdon in het Frans. Uh, in het Nederlands zou ik het kunnen ehm, vertalen als uh, nakommertjes. En dat zijn eigenlijk druiven die komen na, eh, nadat het, de, eh, de, de, echte trossen gevormd zijn geweest. Dus die komen erna, die schieten, die schieten eigenlijk. Het, het, ding is nu net, aangezien dat, ze, dat het nakomers zijn, dat, eh, dat ze veel jonger zijn. Ze zijn niet rijp, ze hebben veel te hoge aciditeit. En dus proberen we die te vermijden. Ze hebben te hoge aciditeit, ze hebben te weinig suiker, ze hebben te weinig rijping. Dus eh, uiteindelijk alle slechte factoren bij elkaar eh, gecombineerd. Dus die gaan we eruit sorteren. En die gooien we gewoon ehm, weg. Dus bladeren gaan weg, die nakommertjes gaan weg. En een derde element waar we op letten dus uh, ik, ga, er snel op komen. Het is eh, dit. Dus is eh, de rotting van, de druif. Dus die, dit is de botrytis die, die gevonden is. Een wesp die naast mij vliegt. Die is natuurlijk aangetrokken door de suikers. Ehm, maar dus die rotting geeft uiteindelijk eh, champignon, eh, eh, smaak aan de druiven, of schimmelsmaak. En die proberen we te, te vermijden. Dus die rotte druiven die worden er gewoon uitgehaald uit het, uit, uit het druiven. Het blad dat, we weghalen. Eens dat die eerste grove sortering gedaan is, gaan de druiven op een, op een band en die komen daar terecht in de eh, machine de eraflage. En eraflage eh, is eh, niet meer dan het hout verwijderen van, van de bessen. Dus je ziet hier het hout dat, dat, dat overblijft en de bessen die in de machine vallen. Ze vallen in de machine, ze komen ook in een uh, uh, loopband terecht, worden daar wat properder gemaakt maar je merkt, hier zijn nog altijd eh, stukjes eh, hout eh, die overblijven. kleine bladjes die ook nog zijn. Die worden eruit gesorteerd. Die worden absoluut uitgesorteerd omdat die ook een wrange smaak geven aan, aan de wijn. Dus het is heel belangrijk dat die, dat die weggaan. En de goede overgebleven bessen die komen dan in de crusher terecht komen de kussen en met een pomp worden die geblazen in deze slang. Via deze slang komen ze in de vinificatiekaart uh, terecht. Dat is daar. En dan start het gistingsproces voor eh, die uh, eh, druiven eventueel worden gisten toegevoegd of niet. Dat gaan we straks eh, nakijken. We kijken eh, de hoeveelheid die aanwezig is, of een spontane fermentatie eh, mogelijk is, of dat we die gisting ook een handje moeten helpen door wat gisten toe te voegen.